بسم الله الرحمن الرحيم اسمي حسن البحراني عمري 35 سنة متزوج وعندي ثلاثة أطفال في البداية كنت أدور عن دخل إضافي وأبحث طبعا أنا كنت موظف وكنت أدور على دخل إضافي وقررت أدخل عالم التنسيق ابتديت في عالم التنسيق تقريبا عام 2014 أه كانت في البداية المسألة شوي صعبة بعدها الحمد لله تعديت المرحلة هذه وصرت أبحث عن أشياء جديدة مثلا بوكيها تنسيقات جديدة وأطبقها بنفسي ليش عشان أشوف وش العيوب وش أقدر أبدع أكثر وش أقدر أسوي أكثر آه، ممكن أحط لمسات أكثر وتصير أجمل الباقة أو التنسيق نفسه أو التغليف وإلى آخره آه بعدها لا صرت أنا اللي أبتكر موديلات جديدة بنفسي والحمد لله وتطورت وصرت من من أفضل المحلات في المنطقة تصنع مسكات عرايس سواء على صعيد المنطقة أو برا وصناديق للمهر هم بعد عالم التنسيق عالم جميل ورائع يعني آه, بشكل عام انت لما انت تحب مهنتك او تحب عملك راح تبدع فيه اعطيه طبعا طاقتك عشان انت بعد هم او هو ينجح المشروع آه, اعمل لك هدف قدام مثلا سوي لك هدف قدام وبناء على هذا الهدف آه, سوي لك خطة